De noite, de día. Esa bomba está en arriba. De noite, de día. Esa bomba está en arriba. Arriba enosa. En donde reganosa. Arriba enosa. En donde reganosa. A vida enosa. En donde reganosa. A vida enosa. En donde reganosa. Si es Three. para denunciar a entrada ilegal de un gaseiro cargado con más de 70.000 toneladas de gas natural licuado dentro de la ría de Ferrol. Una operación de risco y una operación ilegal. Es una operación de risco porque un rasgo de estas grandes dimensiones y con esa carga letal supone que que atravesar un canal de kilómetro y medio, de 4 kilómetros, perdón, sinuoso que unha escasa profundidade para un barco destas características. Non é a primeira vez na historia que no canal de entrada a ría se van barcos ou encallan. No caso dun barco gaseiro sería unha catástrofe. Ademais, é ilegal esta entrada porque non pode cumprir a normativa de navegabilidade un barco cargado dentro da ría. A planta de gas de Reganosa é unha instalación peligrosa, unha instalación ilegal por catro sentencias do Tribunal Supremo. Fai escasos días, todos podíamos ver nas noticias a explosión dun almacén dunha pirotecnia en Tui. Moitos anos mirando para outro lado, ca connivencia e ca negligencia determinada das administracións públicas. Pois ben, en esta explosión, donde había cerca de tonelada e media de material explosivo se levou por diante a vida de dúas personas, destrueu 60 viviendas e máis de 300 afectados en un radio de 300 metros. Estamos falando de tonelada e media. Pois ven, a escasos 2 km aquí, a escasos 200 metros das casas, a 800 metros do arsenal, está a planta ilegal de Reganosa, que ten máis de 1.800.000 toneladas de TNT, Eso é a súa equivalencia energética desta planta. Por eso é unha, é unha estación ilegal e é unha planta peligrosa para o conxunto dos que vivimos en riba, encima da ría de Ferrol. Un fallo técnico, un fallo humano, unha explosión causaría unha tragedia e se levaría por diante a vida de miles de personas. E esta instalación está aí como símbolo da corrupción en Galicia, pola convivencia das diferentes administracións públicas gobernadas polo Partido Popular e un grupo industrial tojeiro. En estos días víamos que os tribunales sentenciaban a varios personajes da Gürtel. Pois ben, o señor Crespo e o señor Bárcenas nos seus papeles aparece a financiación do Partido Popular a través do Grupo Industrial Tojeiro que veo alma mater e o principal beneficiario de que a planta se instalara no interior da Ría de Ferrol. Este produto da corrupción non é algo do pasado, sigue estando presente, porque o goberno de Feijó sigue en estos momentos propoñendo a ampliación incluso desta instalación, cando nos costou máis de 600 millóns de euros e cada ano pagamos 60 millóns de euros e é unha instalación totalmente deficitaria. Pois ben, pois siguen propoñendo que se amplía outro tanque e que se amplía a súa capacidade de regasificación y con único propósito de doblar os ingresos a través que estamos pagando todos os ciudadanos a través das tarifas do gas e das tarifas de electricidade que son as máis altas da Unión Europea. As empresas o oligopolio eléctrico español son as empresas que máis ganan de toda Europa, as que máis beneficios teñen, e iso é así, porque os diferentes gobernos ao longo destes anos están ao seu servicio, e iso ten o seu exemplo nas chamadas portas giratorias, donde ministros, presidentes, exministros pasan a formar, unha vez que salen, salen do Consejo de Ministros, pasan a formar parte dos consellos das, das administracións destas empresas. Reganosa, son 600 millóns de euros que levamos pagados e que engrosan o chamado déficit energético. Por eso, desde aquí, decimos que hai que pechar esta instalación e ademais porque o Tribunal Supremo determinou que é unha instalación ilegal e ademais decimos que ten que abrirse unha auditoría do sistema energético para investigar o que teñen afanado estos oligopolios ao conxunto dos ciudadanos nas tarifas que están cobrando nas tarifas do gas e da electricidade. Tamén dentro de poucos días vamos a celebrar o Día Mundial do, Bien, do Ambiente e en ese sentido desde aquí convocamos unha nova marcha a pé a Mugardos o próximo día 8, viernes, o próximo día 8 de junio, que saldrá ás 5 da tarde do Parque Carmelo Teijeiro hacia a zona de Mugardos, hacia Meá. Por eso invitamos a todos os ciudadanos a participar en esta marcha, para, de, para denunciar a corruptela de Reganosa, para exigir o cese da súa actividade por ilegal e peligrosa. Amigos e amigos, planta de gas fora da ría.